hilang satu-satu Hilang ditelan sang waktu Tak ada mata yang mengatakan Rencana semua come back, come back. hilang ditelan sang waktu He wants